हेलो हेलो हेलो ऑल पे भाइयों ऑल पे हेलो हाँ भाई भाई भाई ये हैकर आ रहे भाई बच के रहना भाई ये सूरज वाला नाम का है ना ये हैकर है भाई कहाँ पे भाई कहाँ पे बता दो तो मैं सजेस्ट कर दूंगा मैं किस साइड से आ रहे हो तो भाई अभी रोजोक में एंटर होते थे बता दो हेलो हेलो भगवान करे तुम्हारी तो बेटी अरे नल्ला यहाँ के बंदे तो नहीं दिखे यार मेरे मार मार मार मार फिनिश कर फिनिश कर तीन नंबर को फिनिश कर फिनिश कर रे फिनिश कर फिनिश कर फिनिश कर गलत साले